Оцю лестницю пару год назад купив на роботі. Думаю, її там зробити на чердак, ну типа белье на зиму вішать. І так вона лежала, вона весом чуть більше, наверное, кіл 600-700 десь так. Сам металл тут виходить четверка, оцей, или пятерка. Ну і швеллера, 12 швеллер. Короче, хочу оце демонтирую, по чуть-чуть зрізаю, щоб освободить мені швеллер туди на щелеві поли. А метал оцей четверку на кормушки. На щелеві поли поділаю кормушки. Оце я зараз таким займаюсь. Ось тут вирізаю все. Кинув її вчора на колеса. Короче, так. Ось уголок був зверху, я його вже обрізав, виходить. Уголок теж шикарний. Длина в, в районі, ну коротше, без 10-15 сантиметрів, 5 метрів. Це я хочу швеллера на цей сарай. Зараз ну, почав займатися цим сараєм. Також утро управився. Ось хочу показати, ось я покосив траву позавчора. І вона, якщо дощі нема, зразу засихає і, грубо говоря, не росте. А там зараз оце треба продовжувати косити. Коротше, або, мабуть, продовжу косити, а потім лісницю буду різати, або лісницю різати, а потім продовжу косити. Коротше, щось одне виберу. Тут я вже зробив внутрі саме вольєр, обшив металом обрезками нижню часть Все закріпив, зробив, коротше, все буде на віка. Также поки хожу базікою з вами. Ось тут теж я виходить цю часть покосив, цю часть двора. І ось сюди дійшов. Правда вона низькувата трава. Думаю, хай день-два підніметься, щоб легше трошки було. Хтось спрашував, де ти живеш, а ви що не бачите гори? В Карпатах. Так що поки базікаю, в мене мішається корм. Зараз одне корито вже зробимо сюди в бочку пересиплю, потім мішалку. Е, я зараз делаю в районе 50 тонн, ой, 50 килограмм корма готового. Вот получается отлично. Це перемішку за трубями. Зараз другу мешалку теж сюди. І третю делаю, і теж сюди буде повна повна бочка 200 літрова. Потім делаю тим, хто поросний, ну то есть, та, хто покрита свиноматка, хряку. І стартовий корм на віддільно ось в цій Ну тут старт, предстарт раніше був, ну зараз старт. Це ділає тим, хто кормить. Тим, хто кормить і хто після отйома з предстарта переходить на старт. Тобто так. <clears throat> Также тут ми нічого не робимо, не не використовуємо цю бойню, це ж типа бойня для розділки. Тут як мухи не буде, то перейдемо потім сюди. А так пока там, в новом цеху. Ось я всім дав. Усі їдять. Ну хто вже поїв, хто вже віддихає. Ну, в основному, хто на откормі, у тих завжди є. Тобто Вони просто встають їсти, бо типу, як свіженьке всім і їм. Ну, я так буває, сипну, якщо в них повно ковшок сипну, щоб для запаха. І вони типу, їдять, типу, этот. Так, по нашим по нашим подкидишам. Київлянка так їх і прийняла 5 штук. Вона, правда, оце этот. Як попросилося, така бешененька стала, агресивна така, вона буває і навіть кидається на мене. Ну діло не в тому. Прийняла, все нормально, це йому вже скільки днів, 5, мабуть, чи 6. Нікого не придавило, всіх форма хорошо. Оце зараз ніч пройшла, зараз вони в часов 10-11 уходитимуть від лампи і все туди, бо тут буде жарко. І я виключаю красну лампочку. Цим я взагалі вже не включаю красну лампу, тому що вони вже здорові. І цим так само. Ось вони ночі були тут, а зараз вже поперелазили в той угол другий. Теж буду зараз виключати лампу. Эти предстарт їдять во всю Івановську. Ну, в районі півбункерка в день. Пів бункера в день з'їдать. Я вчора насипав вечором повний, он там уже зараз туди-сюди половини не буде. Ну, короче, едят хорошо, воду пьют хорошо, растут хорошо. По Нюркиним, що в неї залишилося, ми оставили їй 6 штучок. Так і є. Всі живі, здорові, це саме головне, що живі, здорові, нікого не придавило. А то все таке. А так все нормально, все корме, все хорошо. І київлянка теж саме. Агресивненька, ну корме, о, бачите, корме, все нормально, тобто без без происшествий. І хто, хтось у мене спрашував, зачем я молодих свиноматок поставив станок. Э, це я взяв своїх кантурш, це виходить оцих свиноматочок молодняка. Оце мама. Оце така свинка до пороса, до опороса. Ну цим уже скільки? Днів 10, мабуть. Ну 8 або 10 днів оцим. Оце її діти з крайнього пороса її. Я став їх на ремонт. Зараз у них буде перший загул, це їм вже пішов шостий місяць. Перший загул е, пропускаю і потім може на другий покрию. Якщо хорошо стоятимуть, покрию чистим дюрком. Для чого я це роблю? Вона в мене виходить е, чиста дюрчиха покрита моїм каштаном, хряком, петреном. Ну, хто повне, той знає. Оце її діти. Получається кантор. Свиноматка дюрок, хряк Петрен. Кантур. Її дітей, ну ось таких дітей, оставив двох на свиноматок. Це виходить два дюрка і перекрита Петреном. І я зараз ще раз перекрию дюрком. І вони будуть на вид один в один чистий дюрок, але форми чуть-чуть будуть петренські. Якби надіюсь так. І сама е, цвітова гама повинна бути отака. Ну, це мені так хочеться, а там як буде, так буде. Коротше, отак. Еті гаврики. Живі, здорові, все нормально. Теж пішов шостий місяць. Да, 18 було 5, пішов 6. Ну, ті так само. Коротше, всі хорошо. Після покриття аматора, аматор покрив F-ку оцю. Дивився, наблюдав, вроді би загула не було на 20-й, 21-й, 22-й день. І зараз буду наблюдати за барашкою. Вроді би все нормально. Якщо все хорошо загулювати не будуть, то я думаю, аматором хряком покрию обізяну і ним же покрию київлянку. Коротше, так. А ну, а тих дюрком я вже казав. Дюрка куплю на комплексі у нас дозу і покрию. Коротше, отакі от пирожули. Це теж ця сама партія, 18 було 5, пішов 6. Шостий, ну, виходить, 5,5 там чисто. Такі хороші пельмені жалоб немає. І отак ось я виключаю світ після того, як управився. І все. І виключаю там е, освіщення. Тому що і так на дворі не холодно, а лампи вони з ламп тікають. Коротше, зараз виключу. Также зараз туди-сюди повинна початися уборка з посівної, ну посівна викажу посівна уборка. І я думаю, першу партію там у мене наготовлений вагон, От туди машина заїжджатиме. Висипе на пленку. Я вже зарані купив пленку, ширина 6 метрів, длина 50 метрів. Тобто така широка. Я куски буду відрізати, щоб і підстелити, і накрити, щоб не рвати, не мітати, ой бігом давай заносить, бо я думаю, буде багатенько, поэтому быстро не занесем. Ну, то есть пленку заранее наготовив. То есть часть туда буду вигружати, максимум затарю той вагончик. І потім часть сюди буду вигружати, де завжди, і теж туди більше половина мого кормоцеха теж затарить. Остальне буду ну, буду дивитися куди. Є ще в мене Одне місто, гараж, в гараж можна, або можна на вулиці в бівбеги обмотати пленкою, накрити шифером, да і все, нікуди воно не дінеться. Ну це на краняк, я вже думав, можна так. А взагалі я планую, якщо дасть Бог все нормально, е, построїти отут зернохранилище. Ось від вагона. Під одною кришею буде і вагон теж накриватися одною кришею, одним скатом, а другий скат буде он до того чопіка, що біля тачки. Оце хочу зробити ось по начало порога, де плітка, до того этого, колишка і аж туди до забору. А це буде зернохранилище. Я вже потихоньку у мене стойки на нього є, грубо говоря, там трошки не вистачає, вони схожені там вон, за пліткою. Стойки, ферму сам поварю, ну таке щось типу армянки. Армянки зроблю, ферма армянка сюди один скат піде і маленький скат 4-метровий піде сюди. І все обіш'ю, все під один мотив. І думаю, буде так. І з цього <clears throat> зернохранилища двері будуть туди в склад отсюди. Ілі це вікно, або те вікно. Щоб я туди мог ходити. Ну, а так, зрозуміло, що будуть ворота. Тут це виходить ось подсюда. Ось тут теж буде стойка, це все буде під е, сам зерносклад буде аж сюди. А це буде обична криша, продовження криші, типу буде як під навісом сюди вход. Тут теж буде стінка, сюди можна буде, мабуть, заходити чи ні. Ну і тут ворота, понятно, ворота, площадка. Залью площадку. Коротше, планую так. Ну а там що вийде, то вийде. Так, воно б то вийшло і я особо проблем цим не бачу, було б желання, а то все зробити, построїти не проблема, тим більше там така металоконструкція в перемішку хочу зробити з е, деревом там. І потім це все укрити, обшити стіни зробити такі, щоб на них можна було теж насипати кучу, ну вигружати під стінкою, ну і так далі. Ну це все я кажу, якщо все буде нормально, то Начну вже може в цьому году в кінці года. <clears throat> Надо фундаменти ще залить, а потім вже определимося. Ну коротше так що. На дворі жарища в сараї більш-менш нормально, щоб сказати, там мучається не їдять, такого не скажеш, їдять більш-менш нормально, но, звісно, літом все одно чуть-чуть хуже їдять. Я навіть замічаю по приростам. Зимою би було б ще краще прирости. Ну а літом, понятно. Це естественне явление. і так вони більш-менш ростуть. Я ж показую вам 5 місяців шостий пішов який. Ну, було б ще, звісно, трошки краще, але не набагато. То есть, а так нормально. Ночі вони хорошо їдять, днем, ну от бачу, от зайшли вони їдять, а це посплять до вечора, а вечором похолода, опять почнуть їсти, то есть все так. Що дровами я затарений, оце дров мені хватить навіть більше, ніж на зиму. Ось оцих. Ну на одну зиму точно і ще й навіть чуть останеться. Ну я планую купити ще потім в сентябрі дров на цей год, та ці лежать вони їсти не просять. Тобто отак. І також, ну це я вже показував, що тут все обшито зроблено. І також покрасили, щоб не розмакало от сонця. Отак все. Все воно густою краскою скрито, як глянець, і воно буде дуже довго стояти. Тобто дождя не боїться. Як він ДВПшкою обшив, скільки вже год і хоч би ж покрасив воно покрило, защитило їх все. Ну а так, друзі, такі діла. То я хотів в суботу викинути ролик і не викинув. Ні, надумав викидати, думаю, вечором. Вечором вже заморився, думаю, та не хочеться знімати. Воскресення свої діла були, то туди, то сюди, то п'яте, то десяте. Ну а це думаю, зараз понедільник зніму вам з утречка, а вечором викину, тоді прийду вдома. зліплю його в кучку і викину вам. Короче, вот такое. Вот такое может быть. Все. Всем пока.